Bom dia, como você vai? Não muito bem. Hum, o que houve? Não sei, ainda tô nervosa. Sinto o aperto no peito. Tô com medo de sair de casa e as pessoas estão me assustando cada vez mais. Você tá seguindo o tratamento que eu te passei? Sim, de 12 em 12 horas, como a senhora me pediu. Mas não tem diferença nenhuma. Talia. Meu nome é Talia. Desculpa, Talia. Vou reforçar a dose. Daqui um mês veremos se há alguma melhora. Só um segundinho. Toma essa receita e vamos ver o resultado. Thank you.